Sraith Pictiúr 20. Gadaíocht ar an Traein. Dé hAoine a bhí ann. Bhí Síle agus Máire ag tógáil na traenach go Gaillimh don deireadh seachtaine. Bhí sceitimíní an domhain orthu. Thug tuismitheoirí Shíle go dtí stáisiún Heuston iad. Dúirt Daid leo a bheith cúramach. Ádh mór, a dúirt Mam leo agus iad ag imeacht. D'fhág na cailíní slán leo. Fuair siad suíocháin i gcarráiste réasúnta ciúin. Shuigh siad in aice le fear fionn a raibh spéaclaí gréine á chaitheamh aige. D'oscail Máire a mála láimhe agus thóg sí a ríomhaire glúine amach. D'fhág sí an mála ar an mbord agus thosaigh sí ag obair ar a ríomhaire. Thit a sparán amach as a mála. Thosaigh Síle ag léamh a leabhair. Tar éis tamaill thit na cailíní ina gcodladh. I bhfaiteadh na súl rug an fear fionn ar an sparán agus as go brách leis. Gadaí a bhí ann. Ní fhaca éinne eile cad a tharla. Nuair a dhúisigh na cailíní thosaigh Síle ag lorg an sparáin. Chuardaigh sí an carráiste ó bhun go barr ach ní raibh tásc ná tuairisc air. Bhí Máire trína chéile ar fad. Níor chreid sí gur tógadh an sparán. Chuaigh na cailíní chun cainte le cigire na traenach. D'inis siad dó cad a tharla. D'iarr sé orthu cur síos a dhéanamh ar an ngadaí agus ar an sparán. Gan mórán moille chuir an cigire glaoch ar na gardaí ar a fhón póca. Thug sé cur síos ar an ngadaí dóibh. D'iarr sé orthu bualadh leis an traein i stáisiún na Gaillimhe. Nuair a shroich an traein stáisiún na Gaillimhe tháinig na Gardaí ar bord agus chuardaigh siad an traein. Ghabh siad an gadaí. Thug an Garda an sparán do Mháire. D'oscail sí an sparán agus bhí a cuid airgid go léir ann. Bhí ríméad an domhain uirthi. Bhuel, is cinnte gur fíor don tseanfhocal, Filleann an feall ar an bhfeallaire.